ओहो एक बंदा इधर ही आया तुम लोगों पे आया एक बंदा स्टार खुले में ना जा ये अंदर घुसा ऐसी में ही वेयर हाउस में घुसा हुआ है I need a weapon. अबे कुछ तो दे दे दे तीन ना हो गए हां मैं गन मिलेगी तो आएंगे वो पूरी चार्ज को देख मैंने कैसे उजी से ठोकी है सारी स्क्वाड वो देख वो देख गुड जॉब ओ भाई मैंने कैसे मारा इनको ओ भाई मारो मारो मुझे मारो शॉटगन है उसके पास वो ओए मैं फंस गया उन्हीं के करीब ये बिल्डिंग के बाहर खड़ा है उनके बिल्डिंग के बाहर खड़ा है वो ये नहीं है ये बर्ड था जा जा जा अंदर बोरा बोरा यही है सर कॉफी नेटवर्क भी एक और यार मैंने नॉक नहीं था ए जब जा जुनून आज तेरे का मुझे लग रहा है निकल चुके हैं वो इस अभी बल्कि नहीं सेंटर है नहीं गए होंगे नहीं गए होंगे नहीं नहीं सेंटर है नहीं गए होंगे यहीं कहीं होंगे हमारी ताक में बैठे होंगे तो और इन दोनों कैसे घुसे जा रहे हैं सामान है इसके अंदर मुझे कुछ सामान दे दे मेरे पास दबाओ ये भी लेवल वन की बेस्ट है निकल जाएंगे दूर भी नहीं मिला है ओए हो हो वो रे वो रे ये जूस पीने है वैशी शिपा अबे और भी है पीछे एक और भी था नहीं नहीं मैं तो जाके ठोक के सीधे इधर आया ओए उठा ले उठा ले तूने बड़ा जल्दी आ गया मजा आया मेरी पी कितनी गंदी आ रही है एक की टीम हुआ मेरा थ्री सिक्सटी का तो उसने दो बंदों ने ठोका उठा ले उठा ले मैं मैं नहीं लूंगा इसके पास भी डीबीएस है मैंने डीबीएस से ठोका इसको देखा मैंने टीवीएस अट होगा मेरे सारे उजी के कमाल थे भाई फुटने का निशान है 6 डायल पे 5 <laughs> फिर तो सलूक है तू गाड़ी आई गाड़ी गाड़ी आई गाड़ी गाड़ी बहुत पे गाड़ी गई है देखो ऑर्डर आया हो फोन से तब वो बटिया है रुक गए रुक गए बता मैं फ्लैंक कर रहा हूं नहीं नहीं रुके हैं शायद रुके हैं रुके हैं रुके हैं रुके हैं अकेला यार वो तो ओहो सोलो ही होते हैं <laughs> एक फ्लेयर चलिए फ्लेयर चलिए 140 पे मिशन पूरा कर रहा होगा यार वो बच्चा मशीन गन ड्राइव करने का करीब में फ्लेयर चलिए करीब है ना ये फ्लेयर पता है ये ले इधर आ कॉफिन इधर आ इधर आ मेरे पास है ये ले स्मोक किसने करा है गन बुलेट्स दे चलो है मेरे पास है मेरे पास है मेरे पास है मेरे पास मुझे चाहिए मुझे चाहिए कॉम्प पाकिस्तानी है मैंने फेंक दी है ये पाकिस्तानी स्क्वाड है ये जिसने प्लेयर चलाई है उसका लिख के लिखवा ले इधर कहां पे लिख इधर है तो बर्फ पे लिख इधर है बर्फ पे इधर इधर बर्फ पे लिख ऐसे लिख रहा हूं मैं जब मैं ऐसे कहता ना एक लड़का मजाक ले रहा था फिर साथ ही पूरी गड्डी भर के स्क्वाड आई उन्होंने डाल दी क्वाइट वो देखो वो वो भी वही फायर हो रही फायर हो रही फायर फायर हो रही फायर हो रही ये RTS RTS Adeel table machine कहाँ ले जाना चाह रहा है आजकल तो सब स्पॉट बंद है डेटिंग के लिए भाई कहाँ मारे वैसी ओए गंदा आए। <laughs> सामने फ्लेयर पड़ी है यहीं होंगे और कहाँ जाएंगे देखो इधर ही मजे से फ्लैंक करो जबरदस्ती नहीं है जल्दी नहीं है पीछे गाड़ी खड़ी है इनकी दूसरी भी फ्लेयर आई है मारो मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो ना ना ना इधर ही है इधर ही है इस घर में ऋषि के सामने वाले घर में <laughs> ये तेरे machine big fan sir hearing hearing white गली सूट है उसके पास वो पीछे से दूसरी स्क्वाड आई कोई नॉक है एनिमीज एनिमीज अहेड अहेड कोई ना ये गाड़ी खड़ी है पीछे रिवाइव हो रहा होगा इसके पास काम मैं आ रहा हूं अबे वो ड्रॉप हवा में लटका हुआ सालो मार कर दो मेरे पास में अबे मार किया हुआ तो था मैंने वो स्मोक हुई भी देखना उधर 120 पे सेट के पास Why? वो <laughs> ये तूने मारा अच्छा इसने मारा है अब हम सेंटर गंदा फंसे हैं मैं तुमको पहले बता रहा हूं सेंटर पे तो नहीं हम लोग एच पे है लैग अब ये तो ईरानी रह गए हैं वो दे वो दे वो दे वो दे इंडियन तो पे स्मोक किसने किया तूने किया ठीक है पहले का पहले का पहले का स्मोक नहीं नहीं ये यहां पे इसने किया सही किया मैं भी कर लूटिंग के लिए स्मोक लाजमी है ऑफन M4 रखूं या G36 लूं ऐसा करें अब दोनों उठा लें ये एम थोड़ी फेंकूंगा मैं भाई कौन कहा किसको मार नहीं यानी कोई नहीं है ना होता तो बात करेगा ना है मैं हूँ गल माफिया लोकेशन क्यों लोग हवा में प्लेयर पड़ी है मैं हवा में प्लेयर से होता हूँ वो अब एनिमीज अहेड एक और एडब्ल्यूएम हो गया ऊपर हाँ ना प्लेयर एक और ऊपर पड़ा हुआ ना वहाँ पे करनेट लेकिन एक है मेरे पास तीन लोग बचे हुए यार इनको टीम को कैसे वही बहुत मुश्किल है पेट्रो प्लेयर होंगे ईरानी है वो अभी तक जिन्होंने सरवाइव किया है अच्छी चीज़ें होंगी वो भी कम चीज़ें नहीं होंगी रिश्ता करवा दें अब एक ग्रेनेड चाहिए और यार मुझे अब तो हो गई सारे दोस्त वो वाले ना उसको मैंने ड्रॉप का काफी करीब ले आया हूं 1 मिनट से 1 मिनट और होता ना अरे सेपरेट सेपरेट हुए हैं यानी कि अगर वो तीन इकट्ठे आए ड्रॉप ले प्लेयर हैं सब हां वो देख दे फिल्म बेटे अब तो यस भी है तू मानिया ना मान बेशक गुस्सा कर जो करना तू कर <laughs> जोन देख कितना सा है <laughs> वो तेरी टॉक्सिक गर्ल एम का एमओ मिल गया मुझे ओम से आखिरी मैं ओम से मारूंगा ओम ओनली हाँ पचास बुलेट्स ओम के मेरे पास <laughs> जाने तक उसने सारों में काम कर